ስንቱ ቦታ ስንቱን አሻግረ ለዚህ ያደረስከኝ አንተ ኮን የኔ ወዳጅ ነ የኔ ራሴ መተኪያ የሌለ ኢየሱሴ በስንቱ ቦታ ስንቱን አሻግረ ለዚህ ያደረስከኝ አንተ

coisa ደግሞ ስነሳ ስለ ውለታን አነሳሳ ሌቱም አልበቃል በቃለ ቀኑም ጥርጥር አለብኝ የተደረገልኝ የማውቀው ዛሬ እዚህ መድረሴ ጌታዬ ባንተ ነው። ተሳካ በጌታ ደስ ይለኛ ልብ ያውቆታል ለካ ልብ ያውቆታል ለካ ልብ ያውቆታል ለካ ሲሳካ በጌታ ደስ ይለኛል። ልብ ያውቆታል ለካ ልብ ያውቆታል ለካ ልብ ያውቆታል ለካ መዘምር አልተው ሌሊቱ ሲነጋ ልማድ ሆኖብኛል ወጎጎ መናገር እኔ እየዘመርኩ ተገትሮ አንዲት ቃል በኪደው ያሳየኛል ጥሎ ያሳየኛል ጥሎ